assalaamu calaykum kusoo dhawaada janalka waxaan rabaa inaan idin microsoft office 2016 sida a usoo degsan lahayd asigoo free ah fadlan janalka haddaa ku cusub tahay sabscribe saar si aan usoo gelino muuqaalo xiiso badan oo kuwaan kale ah markaa rabto inaad soo dejiso microsoft 2016 waxaad tegaysaa linkiga ku qoran descriptionka Marka hore intaan soo dejinin waxaad fiirineysaa operating system ka kumbuyuutarkaaga hadduu yahay 32 iyo haduu yahay 64. Kadib waxaad dooraneysaa midka operating system kaagu ay isleeyihiin haduu yahay 32 midka 32 bit soo degso hadduu yahana 64 waxaad soo dejineysaa midka 64 bit ka. Hadda waxaan soo dejinay Microsoft 2016 waxaan sii gudagalaynaa in aan install gareyno. Markaad soo dejiso, waxaad iska xiraysaa internetkaaga hadduu daaran yahay. Sidoo kale waxaad dabanaysaa antivirus hadduu kuugu jiro. Haddiidan isticmaalaynin antivirus, waxaad tegaysaa settingskaaga kadibna waxaad ka dooranaysaa Update and Security. Kadib ku dhufo Virus and Protection. Kadibna waxaad dabanaysaa Manage leedahay. Waxaad dabanaysaa Real Time iyo Cloud Driver Protection iyo Automatic sample submission saddexdaas aad daminaysaa waxaad u daminaysaa in uu karaaga kuu shaqeeyo hadhow haddaadan daminin karaagaaga ma shaqeynayo karaagana waxaa loo isticmaalaa in microsoftigaaga markaad soo dejiso inaad activate gareyso haddii kale activate kuuma noqonayo adigoona karaag gareynin kadib waxaa soo furanaynaa fileka fileka extract ayaa leedahay waxaad ku extract gareynaysaa winrar weerar haddaa u baahan tahay linkiga descriptionka ka helaysaa kadib wuxuu kusoo qabanayaa password one two three ayaa dhehaysaa kadib extract yaa leedahay fileka fileka soo baxsanay waxaan soo furanaynaa set upka waxaan leenahay install installna waa ku dhufanaysaa install aa leedahay waa installka bilaabanaya marka waxyaraa usugaysaa daqiiqado kadib fileka waa noo soo degay waxaan isku dayeynaa inaan karagareyno Fadlan hubi in Window Defender-kaaga ama antivirus wixii ku kacsan inaad xirto, haddii kale Karaaga kuma shaqeynayo. Faylka Karaaga tagaysa waxaad leedahay Run as administrator Faylka Karaaga hadda soo kacay. waxaa leenahay Activation ku dhufaneynaa. Faylkan hadda waxaan isticmaali karnaa in Window-gaaga aad ku activate garaysato iyo sidoo kale Office-ka. Marka anaga hadda waxaan activate garayneynaa Office-ka. Waxaan leenahay Activate Office waa kay hore ku activate gareynayaa kadib waxaan soo furaneynaa fileka hadda waxaan haysanaa microsoft office 2016 oo noo install gareysan oo haddana activate ah si lifetime ah waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarto si aan usoo gelino muuqaalo xiiso badan oo kuwaan oo kale ah